Salut, salut, très chers téléspectateurs. Balandi ya émission Frappe Makasi, Frappe Ango, ya Dr Kabe. Lelo, bato balingi bayeba par-ci par-là. Téléphone etondi e ngaye. Ba appel etondi partout dans le monde. Bato bazobenga pour ba découvrir nini eza na nsima ya makambo tozoloba oyo. Mais avant bo découvrir, boyamba na sport après tozongela. Bienvenue sur la chaîne Dr KV TV. Le centre médical œuvre temple du roi Salomon chez le Dr KV est une entité opérant en médecine traditionnelle et possède des remèdes à toutes sortes de maladies incurables et curables. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification si votre santé vous préoccupe plus que tout le monde. Et désormais, vous ne raterez plus aucune des prochaines vidéos du magazine Frappe, dans lequel vous verrez souvent apparaître le docteur lui-même martelant sur ses capacités à pouvoir guérir toutes sortes de maladies. Tout type de Pour plus d'infos, des numéros de contact par lesquels vous pourriez le joindre à tout moment sont affichés en permanence sur l'écran. Merci de liker également ce contenu. Très cher téléspectateur, je ne suis pas seul, je suis avec Yemei, lui-même. Il s'appelle Dr. Ali. nakolinga bolanda ye bino bato boyebi ye te boyeba ye parceke mokili mobimba eza kolingana docteur bonjour bonjour ndeko oyo ya ngai bonjour ndeko na ngai journaliste vraiment maison eza bien sans problème kaka sourire ndenge boyebelaka temple motuna na yo eza boni ça fait 4 ans oyo maison etamboli na bamboka ebele awa na poto eningisi lisusu alors telespectateur baza ebele bazolanda biso de partout sekele nini oza nango mpo ozobikisa bamaladi ebele nazomona bato bazoya bazotambola te bazotambola nazomona bato ya myope ezosila epilepsie ezosila nazomona cancer du sang ezosila nazomona bamaladi ebele ebele ezosila docteur ayebisa ngai kaka nzete moko oyo tomonaka ou bien oza na secret mosusu yebisa ngai a téléspectateur balingi balanda yo merci ndeko na ngai journaliste merci joel kimwat merci mwana mobali oyo azala bilele euh, fabrice siba bilele eza ya maison nalobi boye papa eloko nayebisaka bandeko na nga eza moko maladie incurable en general sauf la mort moto akokufa nayebi ke mokili eza ya nzambe bamaladi oyo outi kotangela biso wana ndeko na eza babiloko moko ya mike mike tala na ngai pisoriaxis pisoriaxis eza maladi incurable papa okokuta ndeko na yo omoni avimbi epuis omoni nzoto ezotumbama papa Zoto ezo tumba mutu aza na bo moyen mais azo tumba. Ngoni zoto komi rouge. Hein? Psoriasis eza maladie incurable. Hmm? Neti sarcoidose, ba poumon ezo vima na ba ganglion. Cycle ezo bata pe lisusu. Nalobi yela nga na sarcoidose, insuffisance rénale, rein baby. Papa, bosukisa nga. Prostate nalobi eh, ata oza na ndeko na yo masuba ekangami le même jour il faut asuba normal atata ozoloba maximation parce que wana esuba prostate hmm? diabete ezali ndeko ngaki eza babiloko moko ya mike mike mike mike me bosukisa nga koza bande basekotima na dialyse mpona insurance renale combien de témoignage musala nionso tu il faut temoignage soki eza te eza lokuta bondima grand maître en tant que généraliste professeur médecin naturel numéro 1 moi nabengaka bongo nayebi ntina papa ye nayebi ke moto akufaka mpenza ya nzambe oza na ndeko na yo aza na artrose miko ezoliama hernie discale na colonne vertébrale badiske eza ya koliama mibusukisanga oza na ndeko nayo aza na tuberculose osese ya mikuwa ndeko na ngai ndeko na ngai journaliste joel kimwaki esukisa grand maître en tant que généraliste professionnel médecin toza na mposa ya ke batelespectateur bao bazolanda biso bayeba badécouvrir mpo mirmire ezotambola de partout abi ke eloko nini docteur abe asali mpo ayebana na niveau oyo parce que Na ba camarades na yo ba minganga mosusu ba guerre ebandi pe ya makasi. Pona nini? Parce que yo tozo mona bato bazo tambola tozo mona epai na yo bato baza kaka plein plein plein plein. Ba babandaki liboso na yo ba ningisa tant tozo loba awa bazo sala lisusu te. Yebisa biso na zongeli lisusu motuna parce que ba telespectateurs bazo tuna ngo secret na yo eza nini? Secret na biso ndeko na ngai eza moko. Secret na biso ya musala na biso eza verite. Na musala nyonso tout il faut témoignage papa il faut verite ezala yango nde nayebisaka bato boye nalobi boye nazo assire bino epuis nazo éclaircir bino mpe lisusu zala na tembe secret na biso eza guérison totale okoki koya napesa yo eloko tobengaka bibundeli biloko na bino tozobenga yango shikota fiembo Papa, nalobi na kopesa yo shikote surtout bino na nzoto na bino. Ndeko na ngai bako moni bana oyo ya basi wana bako bakokufa na bino. Mwana mobali moza esika nini? Bana basi mpo na frigidite posi ya mama ya papa ezalaka lisusu te mibenge gramete benga temple du roi salomon oyo tolobi eza masali grâce lokola eza émission frappe toko frappe à part liwa moto akokufa mokili ekotikala ya nzambe ok euh, naza na mposa na régie euh, papa fabrice alesele biso nanu image ya bato oyo nzambe asali grâce na zela lobiko na docteur rabeni alobi secret na ye eza nini verité alors tolingi todécouvrir Esclorose en plaque. En tout cas, ba sitons, hein, ba sitons. Fandi ka place moko kolinga na te kotelinga te. Eza ba aventure te. Pasi naza kolala te, naza kotambola malamu te. Sikoyo ekomi bien, nazotambola sikoyo. Malade ya arthrose lombaire. Eh, mokongo soki esali pasi, moyen natelema te. Moyen na tambola te bato oyo bayebi ngai maladi ebanda nga depuis 2017 na tamboli pe mais petite sœur na ngai aye komema nga awa en tout cas pasi na ndenge naza koyoka liboso ediminue lokolo ya droite oyo naza kokitisa te bato bayebi ngai bamoni ndenge nini naza kotambola sikoyo nazokitisa lokolo Nazo pesa temoignage na likambo oyo nga na yebi na likambo oyo na moni nga moko. esali mikolo boni obanda omona makila bongo un mois na deux semaine ezalaki baregle normal ndenge basi bakenda baregle te Tika tobeta. Parce que oyebi maladi oyo ezotondisa basi ebele bamama ebele na mokili bazali kolanda na minute soki ozali koloba makambo ya lokuta ozomema bango na mbeba to na lidini mpo bakoki koya mpe awa koluka solution lokola yo yebisa biso nano nde mosusu okoki kozala olie mbongo mpo balobi dokter kaba apesa bato ya mbongo mpo apesa batemoignage ya lokuta Elingi ngai awa natalaki na televizio namoni Dr Kabe asali publicite mpo na maladi oyo ya trouble mental. Ngai naza na mwana na ngai abeli trouble mental depuis 14 ans, sikoyo ndenge aza boye aza na 34 ans me na ye namoni kaka Dr Kabe na televizio, nayoki ngai nayoki mbala moko Na miyeli nga moko te epa docteur Kabena Kabambara awa 59 heure na ye na vivre yango na ye kaka traitement na ye na moni mwana ngai azo normal azoloba olobi mwana azongi normal na ndenge nini liboso azalaki ndenge nini mpo akoma normal trouble mental ba vitre na ngai nyonso eza ya kopasuka na bandi scotch ba vitre ya ba ya ba fenêtre ya ndako eza ya kopasuka na bandi scotch mais sikoyo Kaka nde ngai nayaki mpo na Docteur Kabend, nazalaki na kondima, lokola namoni abimi na television na midi. Mikolo nyonso abimaka, alobaka ba maladi mosusu. Mais alobaka trouble mental te, alobaka ba epilepsie na misusu. Lelo nayoki makambo ya trouble mental et naye na vivre yango ngai moko. Aza bien, aza calme, soki oye, okokuta ye forme naye, forme ndenge azalaka okola oyo naye te. ezalaki problème ya tension apati yango na batala nga tension yalaki eki donc soki ebandi kobetisa nga motu mpo namela kaka namela eh, relief so nameli relief c'est enfin ke nasanti motu ekomi mwa kala après gaz ya relief wana donc neti na ganga tension ezalaki toujours eki likolo toyaki a ah, depuis samedi samedi le toye alobi na ngai kendongo okomi age ya sobiki azwi bakisi apesi nga le premier jour ka na pokwa le namelaka kisi nalali bien na ntongo nango donc citation esameloraka chaque jour na ndenge lelo natamboli naza très bien badouleur na motu eza lisusu te nakoki kolala pongi ya kitoko en tout cas vraiment tosoutenir ye euh, toye awa epa docteur kabe Parce que docteur Kabe, il faut se dire que a médecin oyo aza kosala na ndenge ya bokoko eza kisi te banzeta bokoko matiti ya bokoko nde azotraite nango parce que biso généralement biso bato toza na poto mondele akamata akotisa motu na biso keno kaka ya bango nde eza ya malamu ya bokoko na biso eza ya mabe oyo oh, mokoko na biso eza mokoko te eza banzete oyo nzambe asala meme lelo na poto baminganga mindele mpe bakomi komona ke non mpo na koevite bapoison ya nzoto ekisi oyo ya pharmacie bakomi mpe kosala na banzete bamatiti baoyo biloko oyo tokuti na nature nayaki bendi toye kaka kocontemple kaka tourisme nonnnnno omoni nga kuna na baminganga balobi tension ezalaka kaka likolo alors namoni ke no bakisi yango babakuya kuna tozomela batension eza kosila te yango nde nayaki epa docteur kabina bino nameka nanu kotala na tension oyo ya na ndenge ya bakisi ya biso ya bokoko namoni ke tension ekiti tension esili ya solo wana papa est ce que bapesi yo mbongo te mpo oloba makambo eh, oloba parce que bato nyonso bazolanda mokili mobimba te ngai na ye tokopere te ngai na ye tokopere te ngai nayebi ye te yayebinga te toye koyebana kaka eza lokola hôpital bato nyonso tu ndenge tozalaka kuna bohôpital ya minene donc toye koyebana par le fait ke tozokutana contact wana ye docteur nga maladi na ye na ye kozwa traitement epai na ye donc euh, à part ça nayebi ye te nayebi yesu oyo nde baninga ba retenir data lelo parce que soki par exemple j'ai dit epa docteur kabe ntango nakozonga lisusu na poto nakosala expertise donc nakozonga lisusu contrôle oyo ya mindele na contrôle nasali awa pour que nayeba équivalence est ce que eza yango moko to yango te Merci merci merci bino moko bolandi commentaire eza te nazo mituna docteur nazomona bato ya epilepsie babiki nazomona bato ya cancer du sang babiki nazomona bato ya prostate babiki eloko ezokamwisa ngai ezake moto awuti poto aye kolanda dokter kabela awa na congo docteur docteur ezaka likambo ya nzete ou bien ozalaka na bato na yo mosusu na poto kuna batindela yo bakisi ya bacomprime mpo opesa bato docteur tolingi toyeba todecouvrir oza na bakisi mosusu te ya, ya bacomprime oyo bato mosusu bamelaka mpe nsima opesi bango kisi ya koze te docteur explike biso na merci mpona chance opesi me gramete en tant que grand maison eloko nayebisaka bino papa ye obakisi nini moto okoki kopesa ngai omoni na niveau ngai nazali ngai lobela ngai baproduit naturel na korepondre bato wana bauti poto bandeko na yo na ya ngai toyebisaki bango babandaki koyoka te mai baoyo baza na matoi nde bamoni bayaka wana na minute wana ndeko ya wana aza na belgique bandeko mpe lisusu bango wana mpe bazali na france na muluse nzambe apamboli bino bandeko ya muluse me nzambe asali bato grâce papa ye omoni nga nayebisaka bato boye ndeko na ngai eza makambo ya sante kozala na millionnaire eza te me keyebake soki oza ngoli sante te million wana ekotikala yango nde nayebisi bato boye nalobelaka maladie incurable en général sauf la mort par exemple typique bokolelisa bino tout type de tuber tout type de cancer epilepsie maladi ya ndeko liboma bana oyo ya autisme ba autiste boza wapi alobi alakisi maloba ndeko na ngai ye nalobi boye ça va temple azala kaka alobaka makasi me nani akosukisa nga sukisa ngai sukisa ngai na pete sukisa yo lokola ezala emission frappe makasi oyo tobengi temple du roi salomon chaîne oyo ya bino eza pona sante otali docteur kabe tv eza chaîne na bino bosabone meme na page facebook na docteur kabe benga docteur kabe page facebook obenga biso eza solution temple eza solution docteur kabe eza solution cancer du foie cancer du coliterrain oyo ya matrice tumeur cérébrale cancer ya moto cancer des eaux ya mikuwa ndeko na ngai eza produit naturel sur base de plante naturel mais omoni na santé okozala millionnaire milliardaire mais soki lolemo ezosala te okolia nini eh, yango wana ezofonctionne ta nini entre temps bazosala yo dialyse koto papa olie okota na biloko yango eh, benga biso nalobi boye au lieu oya kozwa ba problème nalobi boye ba diabétique bano baza bizengi ba autiste autisme benga biso alobaka makasi me sukisa ngati soki oza mwana mobali mpenza oza mwana mwasi mpenza benga maison docteur kabe eza boye ba sms ezoya ebele naza na bandeko ya afrique du sud mm. bazotuna bazoloba ke eloko nini tokoki kosala mpo ke maison ya docteur kabe ezala mpe na afrique du sud mpo na kosunga mpe bato oyo baza na moyen te ya koya na mboka ya kinshasa eloko nini tokoki kosala epuis bandeko na biso ya belgique bazoloba mpe bongo tokosala nini mpo mpe tozala pembeni ya docteur kabe Merci de l'image journaliste en tant que temple international. Et ça nous intéresse. soki ndeko na bino aza na posa sante me abengi biso nalobi ke azi mobimba 5 continent nyonso tu ezosuivre maison bandeko na bino oyo nyonso tu okozolanda kametre atake généraliste manotoyebisa bino oza na problème problème makasi oyo omoni ke donc ezosimba te benga biso numero eza affiche nalobi 00 numero 1 mwana est ce que bato mosusu ya poto bazalaki na facilité yake kis elongwaka keti na poto toza na facilité makasi ndeko totyaka baproduit na biso ebele na banani ya baagence poste toza na baponi poste nde totyaka mingi mingi quelques jours donc ekomi déjà par vraiment partout monde partout dans le monde totyaka biloko eza na asie eza na na europe ezala mpe amérique vraiment sans problème docteur kabe lelo ti bamindele bazolinga badécouvrir experience na yo na kati na nzete eloko nini esali ke yo na bamindele relation eyebana obengaki bango na telefone olakisaki bango nzete na yo obien bango moko nde balukaki lokola eza maison international faut esinteresse na bandeko na bino ebele atrophee epuis badiplome de mérite presque bomoni yango epuis oyo eza mpe ya société civile nyonso wana efode maison émérité wana eza biloko il faut na merite biloko to omoni wana tout eza mpona ba il faut nazwa biloko tout merci voilà biso nyonso tolandi boyoki bino nyonso ndenge docteur abe afongoli biso nyonso alors yo moto ozotikala ozotya te ozotikala mpona nini sunga ndeko aza pembeni na yo ozomona na maladi ekeki so maladi nyonso dokte kaka koswani na yo alobi sekre na ye eza nde verite yaka Yaka yo moko ya ko découvrir. Obosana te surtout ko s'abonner na chaîne na biso, partager, partager ba liens. Alinga ba s'abonner et puis Nzambe ako récompenser. Ciao. Bonne journée à vous. Et que vous vous retrouvez la prochaine. Merci beaucoup.